yurtimizda ko'z tegmasin halol insonlar halol yaxshi молодец odamlar ko'p ko'z yana ularga dalda bo'lish uchun ham bitta qo'shiq aytaman yer topmagan zagir qo'shiqlar bizasin topmagan qizlar bizosin bo'ladi egri o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar uston bo'lar bir kun kelib to'g'ri kerak egilib o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar ustin bo'lar bir kun kelib to'g'ri terak nomard erkak lozim kiygan xotin bo'lar xotinlar bor yurtga asl erlari kerak erlari kerak erlari kerak xotinlar bor yurtga asl erlari kerak Dillar kerak, dillar kerak Xotinlar bor yurtga asl yillar kerak Mahmansirab kunda ko'krak kirish oson Vakt bo'lib osmonlarda uchish oson Mahmansirab kunda ko'krak kirish oson Vakt bo'lib osmonlarda uchish oson bizni yurtga bundaylar emas obro osmon oqsonligu kamtarligi yerlar kerak bizni yurtga bundaylar emas obro osmon oqsonligu kamtarligi yerlari kerak yerlar kerak yerlar kerak oqsonligu kamtarligi yerlar kerak nomardga qo'l bermagan el urush görgen, lekin qochoq ko'rmagan el o'zbek eli nomardga qo'l bermagan el urush görgen, lekin qochoq ko'rmagan el registonni kuru gapga xurmagan el bunday elga tulkilar mashinalar kerak Registonini qurganda qurmagandim Bunday elga kun kelar mashinlar kerak She'rlar kerak, she'rlar kerak Bizni yurtga kun kelar mashinlar kerak Hofizman deb safarga kirmadi xon bor anagramma qo'shiqlarni yoqib yubor jon kuydirib jonli kuylar ey san'atkarlar peshonangdan halol oqqan terlariga tillariga bu gitaristlarga mazza qilib bizni sostavga tegishli tillari kerak peshonamiz hali tillari kerak peshonadan alaloqdan tillari kerak jonlandim doston degan yigitlari kerak menga mana kaşar shogirdlari kerak Sağ ol. Nasıl? <laughs> 那就行了。